Здравейте! Това е въведение към целите и задачите на националното движение заедно. И ще ви представя доктрината заедно, т.е. това, което ни движи нас. Доктрината заедно дефинираме като ненасилствена промяна на номенклатурокрацията с народовластие. Целите на движението заедно, това са спасяване на държавата от унищожение предотвратяване на разложението на нацията и нейното изчезване, възраждане на независима България и създаване благоприятни за просперитета и благоденствието на населението стопански предпоставки. Методиката, която ние приемаме като модус операнди на движението, това е демократични промени в рамките на съществуващото законодателство, т.е. стриктно законни методи на действие. Какъв е проблема в България? Дефиницията на проблема в България е следната. Деградиране на представителната демокрация в номенклатурокрация. Тоест, в какво се изразява това? Първо имаме узурпиран прерогатив на номенклатурата да заема управленчески постове в администрацията на държавата имаме наличие на политическа коректност като доминиращ мотив, който разбира се е, днес е наложен от е, Брюксел. Имаме практически абсолютна безотчетност на управляващите. Друг компонент на въпросната деградация е превръщане на професията политик в доходно занятие и често единствен източник на препитание за безотговорните недообразованите, некомпетентните и лесно корумпируемите. Всичко по-горно създава прекрасни условия за възход на склонните към престъпна дейност, водещо до сътрудничество между управляващи и престъпници с последваща фаза сливане на държава и мафия, което като вариант е известно още и като Бананова република. Това явление е универсално и е вход повсеместно във всички представителни демокрации по света. Естествено, в различна степен, като например, според нас, не само България, но всички страни членки на Европейския съюз, от които най-известни са Гърция, Италия, с тази характеристика, освен България, повечето латино и средноамерикански държави се характеризират с тази деградация – Съединените Американски щати, Русия, Индия, Китай и други. Няколко думи за механизма на опадъка. Първо, от гледна точка на економиката на всяка номенклатурокрация, следващите 3-4 пункта обясняват защо всяка номенклатура представлява воденичен камък на шията на своя народ. Защото номенклатурата априори води до огромни разходи за самото съществуване и нейното функциониране. Чрез субсидиите за партиите, чрез разходите по избори, чрез една разута администрация и прочее. Второ, разходи по идеологически съоръжения, т.е. подаръци за външно-политически каузи, братски движения в нужда, участие от солидарност с чужди войни и други. Това последното е, се отнася до днешната номенклатурокрация, но е, както по-възрастните могат да се сетят, е, предишната номенклатурокрация, така наречената комунистическа власт, харчеше невероятни суми от бюджета на държавата за братски движения в нужда който смята, че има разлика между предишната и сегашната номенклатурокрация, се лъжи. Разликата е само, че от едно партийна тя стана многопартийна номенклатурокрация. Трети пункт относно а, разходите или а, приноса на номенклатурата към а, опадъка по чисто економически причини. А, е директен грабеж, прикрит за официално спечелване на обществени поръчки и или освояване на средства по проекти по линията на Европейския съюз чрез подставени фирми. Следващия пункт е директно разграбване на националните активи чрез приватизация, реституиране, заменки и прочие. Последно, като изреждане, пункт 5, това е разхищение, безстопанственост и накърняване на националните интереси – които са основни характеристики на управлението, поради типичните за номенклатурчика първо некомпетентност, второ меркантилност и трето поставяне на лични и партийни интереси над националните. Тук трябва да спомена, че всички тези фактори са изредени не по някакъв критерий за важност или за степен на влияние, просто изредени са ето така, за да се обърне внимание на всеки от тях по-отделно, но те не са градирани държа да уточня. Искам да погледнем един друг аспект на механизма на опадъка. А, това е влияние на членството на България в Европейския съюз върху економиката й. Да, да го наречем аспект на асоциирането има няколко пункта, които непременно трябва да се споменат тук. Това е първо задушаващия ефект върху селското стопанство чрез ограничителните квоти, неадекватните субсидии и липсата на местна економика на мащаба в този отрасъл. Второ, задушаващ ефект върху леката и хранителното промишленост чрез първо квоти, второ специфични директиви и трето директни забрани върху суровинната и база. тук пример е производството на тютюнени захарни изделия, изделия, които са силно ограничени заради квоти и други забрани. И по този начин, въпреки че в България имаше допреди присъединяването наличие на економика на мащаба в тази лека и хранителна индустрия, това с нищо не помогна за възход с други думи, е, от това следва, че присъединяването е принос към опадъка, вместо обратното. Четвърти пункт тук е задушаващ ефект върху тежката промишленост, поради първо неконкурентна способност, предимно поради липса на местна економика на мащаба и а, е, второ специфични директиви, например относно атомната енергетика. И като четвърти пункт, макар че има и други, ще спомена само задушаващия ефект върху търговията на дребно, отново поради липса на местна економика на мащаба. За тези, които са малко по-добре запознати с економиката, предлагам да погледнат е, данните относно един от индикаторите на опадъка, това е дефицитът в търговския баланс той е негативен и то в огромни е, е, проценти като е, част от брутния продукт. И това индикира пътя надоле, надоле, надоле. И последно, относно механизма на опадъка, искам да спомена моралните компоненти, които всъщност предхождат и предопределят економическите такива. Тук ще спомена подмяната на системата от традиционни морални добродетели с европейските ценности, които още преди време бяха подменени с американската ценност първа и последна, т.е. правенето на пари. И оттам, като следствие от загърбането на тези традиционни български морални добродетели, възпитаването на, на новото поколение в дух на полуграмотни, лесно поддаващи се на манипулация консуматори – и отново, като следствие от загърването на тези наши добродетели, подкопаването с цел сриване съвсем на ролята на семейството. Мога да се спомнят още много е, параметри, но смятам, че за всички е ясно какво това означава. И така, е, след тези кратки обяснения на ситуацията идваме до следните изводи. Първо, настоящата социополитическа система трябва да бъде сменена. Второ, новата система трябва да елиминира професионалната политика и намесата и под каквато и да е форма в управлението на държавата. Какво е според нас решението на проблема? Номенклатурокрацията или деградиралата представителна демокрация трябва да се замени с народовластие или истинска пряка демокрация. Така, какви са опциите? Първо, както казахме вече или индикирахме, явлението не е характерно само за България, нито пък е ограничено само до последните десетилетия. Второ, тъй като двигател на процеса са економическият и производният му психологически натиск, тези обективно действащи сили не могат да бъдат контролирани от което и да е управление в рамките на типичната номенклатурокрация. Следователно, промяната неизбежно ще дойде с една революция отдолу, освен ако интелигенцията не се самоорганизира за осъществяването на мирен преход. Трето, единствен вариант, повтарям, единствен вариант за предотвратяване на такъв насилствен ход на събитията, който назрява независимо от отделните индивиди, е революцията да се проведе чрез мирен, демократичен преход, изпреварващ насилствения който със сигурност ще се случи в случай, че няма организираща мирния преход сила. И четвърто, като следствие от горните три, задача на всяка национална прогресивна интелигенция е да предотврати и да изпревари насилието, като организира мирен преход или реформа, или революция, или смяна на системата от номенклатурокрация към народовластие. Така че задачата, която ние си поставяме с националното движение заедно, е следната. Първо, националното движение заедно си поставя задача да организира българската интелигенция за провеждане на реформата на системата по мирен, демократичен път. Второ, движението заедно цели да създаде нов политически субект, който да получи мандат от нацията за провеждане на цялостната му програма, така както тя вече е публикувана. И трето, в съответствие с горе изложеното, новия политически субект, дисидентското движение заедно, се състои само от хора, които не са професионални политици, не са били такива в миналото и няма да бъдат такива в бъдещето. Тоест, членовете на заедно не очакват абсолютно никакви материални или финансови облаги, нито пък привилегии в резултат на дейността, която развиват в движението на пълна, на доброволни начала.